ሕጂ ኣዳቤቶ ክልተ ሃንገራት እየን ነይረን እቲኦም ናይ ስግረዶ እውን ናይ ጉፉፋትን ድበሃላ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኣብታ ናይ ጉፉፋት እየ ነይረ ኣብኡ ከዓኒ ከባቢ 660 70 ክሳዕ 80 ንኾኑ ሰባት ነይርና ክንዶ ዓይነት ሰባት ክሕዝ ዝኽእል ቦታ ከዓ ኣይኮነን ነይሩ ሕጂ ብኸማ ሓሊፍናዮ ኣብ ፊትና እንዳ ኬስ ዝበሃል ነይሩ ብጎንና ከዓ ሓንቲ ዓባይ ሆልከምታ ናትና ነይራ ዋርድያታት ኣሎ ናትና እቲ ካንሸሎ ስለ ዝዕፀው ሓንቲ ከይሃድሙ ገለ ድብል እንታኣሽሙ የብሎም ኣብ ልዕሊ ኢኻ ዋርድያ ስለ ዘለው ብዓብኢኻ እቲ ተኣሽሙ ዓዳቤትኻ ስለ ዝኸቦ ኣብኡ ኣብቲ ንሕና ነበርናዮ ኮ ናይ ጉፉፋ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይነበረን ኣብታ ጎንና ነበረት ናይ እንዳ ናይ ስግሮ ዶብ ትበሃል ሃንገር ግና ኣብኡ ነይሮም ዝተቆጥቆጡ ነይሮም ኣስገርቲ ኢኹም ኢሎሞም ኣሕና ኣስገርቲ ኮና ንበሉ ኣብኡ ድቕጥቅጥዎም ወኸማን እግሮም ድተሃረሙ ገለ ነይሮም ብዙሓት ነይሮም ከምኡ ዓይነት ሰባት ትሪእዎም ነይረኩም ዶ እወ እቲ ካንሸሎ ብሓደ ስለ ዝኾነ ይርአ እዩ ትሪእዎም ክሓፍ ከለዉ እወ ክኸዱ ከለዉ ምርኩስ ሒዞም እወ ክኸዱ ንመርመራ እንዳ ኬዝ ጥዑያት ክኸዱ ክምለሱ ከለዉ ኮላይ ተደጊፎም ወኸማን ይመፁ ነይሮም ናብኡ መግቢ ንቁፅባኒ እዩ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ከውሒ እዩ ቁርጠመልካ ይኽእልኒ ንስ መግቢ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ንመዓልቲ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ባኒ ይውና ነይረን ተኣኺሉ ሓሙሽተ ባኒ ተዘይኣኺሉ ከዓ ኣርባዕተ ባኒ ማለት እዩ ንመዓልቲ ይውና ነይሮም ብገዛ ከዓ ይኣቱ ነይሩ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ድ ገለመለ መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ገዛ ይድበልዕ እቲ ከባቢ ስመራ ደሎ ናይ ገዝኡ ገለ ገለመለ ኣስቤዛ ኣቶ ገለ በልዕ እቲ ካብ ካልእ ከባቢ ዝመፀ ርሑ ዓድታት ድመፀ ግን ብጣዕሚ ኣዝዩ ጥሜት ነይርዎ ዋላ ሓንቲ መግቢ በልዕ ናይ መንግስት እየ ዝበልዕ ነይሩ እቲ ናይ መንግስቲ ከዓኒ ብጣዕሚ ሓደ ዓርክና ነይሩ ወዲ ቁሸት ማለት እዩ ኣብኡ መርመሪኡ እዩ ነይሩ ካብቲ ናይ ሚኒስትርታት ገለ መለዩ ሕጂ ካልኣዩ ገለ ስለ ዝኾነ ኣደናጊሩ እዩ ቀዳማይ ገለ ኢሉ ኣብኡ ምስ ከደ ፈሊጦሞ እቲ መርማሪ ፈሊጥዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሕማቅ መሃር እንተሃሪሞም ሰይዶሞ እቲ በሰላ ኣብ ካልእ ኣብ ክስታይ ሰሃረምኮ ማለት እዩ ኣብ ዓዳ ቤቶ ኣለና ዚ እግሪ ኣለና ሳተ ኣለና እዚ ከምዚ ናይ ካራ እዩ ድመስል ብበትሪ ዝተሃረምኮ ማለት እዩ ፀሊም ቅድድ በለ እዎ ኣረአ ሕጂ በብግዜ እንዲ ሎ መዓልቲ ፍርቂ ሰዓት ተቐጥቂጥካ ክልተ መዓልቲ ምስተሃረምኩ ኣብ መበል ሳሳይ መዓልቲ እንዳተፅዋዕ ከለኹ ትትኽክል ሰብ ኣብቲ ዓዳ ቤት እዩ ነይሩ ምሳና እሱ ተረኺቡ ማለት እዩ እቲ መርማሪ ኣብኡ እዩ ደሎ ኣብቲ ቦታ ማለት እዩ ሓደ እዩ ጠረጴዛ ጣውላ ኣሎ ዚ ስበት ኣሎ ስኻ ካብዚኣ ሰሪያ ኣላ መፅኻ ከፍ ትብል ወረቃቅቲ ፋይል ምስ ኣሎ ኮምፒተር ምስ ኣሎ ንዓኻ ወስደካ ኣባል ኖርማል ማለት እዩ ታራ ኣብታ ማዕፆ መፂ ሽምካ ፅዋዕካ ቤት ኢልካ ትወፅእ ሒዝካ ናብኡ ይረክቦ ኣብቲ ዓፂዎ ኸይድ ማለት እዩ እሱ ብስነ ስርዓት መጀመርታ ዘረበካ ካብኡ ዝሓለፈ ናብ ምህራም ማሰግር ማለት እዩ እሱ ባዕሉ ባዕሉ ባዕሉ እሱ ከምዚ ዘሕጅናተይ ኖርማል ስለ ደኾነ እምበር ካልእ እዞም ኣስገርቲ ገለ ክልተ ከለ ኮይኖም እዮም ዳሃርሞ ክልተ ሰብ ገለ ማለት እዩ زناتي نورمال سلنورا فيروتي لي فيرو زحتين مشال سفلماتي لي دا يقلا بقى هاري من جميرو مات اب قالو زو ما سغرت تعابرت كن كلتا قالو هنا يم دارمو بعينت بتري دلا ككم كيس كاي تسليم كم زناي بوليس allo بترولو لا لا باهريم نفلما بترغانيرو በታቤትር ጌር እንዳረመን ታቤትር ምስተጨለፈት ዝጭሓን ጌሮ ቀዲዶ ማለት እዩ ብኣይ ኮንኩም ፈለማ ብኣሃሪምኒ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ሽዑ በትሪ ቀይሩ እዚ ኖርማል በትሪ ምሻ ኣሎ ምስተሰብረት ታ በትሪ እያ እዚኣ ተቐዲዳ በትሪ ምስተሰብረት ማለት እዩ እዚ ከዓ በቲ በትሪ ማለት እዩ ቆሲሉ እዩ ነይሩ ኣብ ውፍቲ ቤቶ ማለት እዩ ተመሊስከ ከዓ ጭፍጭፈካ ማለት እዩ ናዝርጋ ኮፍ ኢልካ ትዝርግሓሉ ولا بعد خصات كحان يغون تسعته تلقى اي ودغكا ودي غير دهرمك تودقت بالماتي دحر او دحر حيلك ونكو يسب كتصوعي وي دحري تغيرات فيرو دحرت كيرو خا اسرك فيرو تولك ما مالتي دخيمي إقبال خلا امرت حسب لا يلقى اسدك شو تسوي تصوعي تزوцك خبطة خميرة ኣብ ፀሓየ ብሎ ዳሰንከልካ ከሜራኻ ታቱ ማለት እዩ ባዘሊን ገለ እንዳገበርካ ትሕውያ ቆስላ ኖርማል ካምፓውንድ ካንሸሎ እዩ ዓዳ ቤቶ ካንሸሎ ኮይኑ ገፊሕ ገዛ እዩ ግን ከምቲ ጉፍሑ ሰብ ስለ ድበዝሕ ፀቢብ ኮይኑ ይስማዓካ ኩሉ ግዜ ካብ ሙሉእ ነብስኻ ደቂስካ ተሓድሮ ተዓምፂትካ ተሓድሮ እዩ ድበዝሕ ብዝሕ ሰብ ኣሎ ገፊዒት ገዛ ግን ብዝሕ ሰብ ኣሎ መጀመርታ ካብ ሒዞም ዓዳ ቤቶም ሰእተውና ሰኣንና ውፅኦሞ ጥራሕ እግርና ኢና በቃ ብፀሓይ ገለ ሕፅ ኣለዎ ገለ ብዙሕ ቃንዛ እዩ ደሎ ኣብኡ ሃሪሞምና ማለት እዩ